Глаз видно? ovaj kolor почала. Ну, мало. Kovalan bu da bu işi var. Bak bak kuyu uçuştu bak. Hadi patlar kanka patlar da sosu. Çekmeye Ana, Wish eine Grank bestimmt wurde. Wish eine Grank bestimmt. Kalau kontrol awal, tak. Mereka kira, kira kira. 오시시 오시시 오시시 오시시 제시 오시시 신도 쉬고 오시시 Her şimşir çalıyor değil mi? Hmm, las var ama las var. Yiyor hoca şimşir durduk ya. Şimşir. Hocam bu silahı bak. çalışıyormuş oğlum. Губденское водохранилище. Aa, Sagan da ehme gelir açma. Halbot var. Gidin. Gidin de böyle. Karakter. Çok iyi efendim. Bana dekkale. Hadik itti bahri, lili bahri sakın. لا لا لا işte مش معقول ايش اللي صوت وصمت смысл их отдуло дыркерлеп. Nasıl var abi? de Gorgon, je vais pouvoir şey günah koyuyor. Ocean. Ocean. Tamam bir sene.